Hoy continuaremos con la historia de Sakura que hemos estado contando. Síntesis del capítulo anterior. Como recordarán en el capítulo anterior, Sakura tuvo un sueño donde atestiguó una batalla que tuvo. Uh, y que fue que, fue, creado que fue creado Sin embargo, en, este nuevo, en, este, en esta nueva historia contaremos lo siguiente. Después de que Sakura Kinomoto tuvo aquel sueño, a la mañana siguiente se levantó, como de costumbre, para irse a la escuela. Llegando a la escuela, estaba confundida o en la luna. La confundida hasta que Tomoyo le dijo que qué, que qué le pasaba. Sakura Kinomoto le dijo que, estaba confundida, que había tenido un sueño donde fue donde atestiguó una batalla. Y que dijo que, que ese sueño tenía que ver con y las cartas. Chloe. Tomoyo le dijo, Sakura, cuéntame lo de tu sueño. El sueño que tuve ayer en la noche cuando me dormí, Tomoyo, fue claro. Atestiguó la batalla una batalla que hubo. Aquella batalla estaba un niño como el de la, con un niño como el de las como el del álbum de fotos de mi papá con el con el uniforme de la escuela de Tomoeda. En aquella batalla estaba testiguando que como el niño usaba todas las cartas Claw para que fueran a ayudarla en una batalla ya con un, con un monstruo. Dijo, dijo aquel niño. Con el poder del mago Claw y con todas las cartas. Con el ojo del núcleo de la selva tropical, con los cinco guardianes con los cinco chamanes del fuego, del veneno, del trueno, de la resurrección. Y del ordinario Haku, liberati. Y en aquel sueño vi aquella batalla, donde aquel, aquel misterioso dragón ayudó a aquel niño, aquel niño. Durante la batalla aquel, aquel, aquel, aquella serpiente con plumas luchó contra un fantasma, contra un fantasma llamado Vulcano que a toda costa invocaba a varios de sus secuaces, pero también aquella, aquella bestia llamada Haku. Invocó a varios de los suyos y lo venció. Después de que venció al fantasma del vacío, nuevamente aquel niño dijo, con el poder de las con el poder de las con el poder del ojo del núcleo con el ojo de con el núcleo de la selva tropical con los cinco chamas con el poder de los cinco chamanes del veneno del sol del fuego del veneno del, del trueno de la de la salud de la de la resurrección y del ordinario, regresen todos a su forma original. Eso es lo que dijo aquel niño. Aquel niño. Y todo regresó a la normalidad. Le pregunté a Kero y me dijo que para hacer semejante hechizo se necesitaría acumular mucho poder. Yo me quedé sorprendida. Bueno, y pasando a otro punto, hoy intentaremos construir otra casa como lo hacen en la vida real. Vamos para allá. A ver, todo aquí tiene que ser cuadrado y simétrico. que se necesita en la vida real se necesita necesita hormigón blanco y como castillo podríamos posar vida real ponen para, el, para los castillos un 4 de castillos. Posteriormente usaremos como ladrillo. ah, ah. that. vamos a estar usando la red como casa para que sean los castillos Funeral Royal. Another file. royal Ahora vamos a ponerle de madera. Claro que estoy intentando hacer una, construir una casa como lo hacen en la vida. Wiedersehung. Thank you. in a little Minuten Freiung.